अभी हम लोग जा रहे हैं स्नान करने गंगा स्नान तो ये छोटा सा ब्लॉग है कुछ ज़्यादा है इलाके <laughs> चलिए फिर मिलते हैं वहीं पे थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे हम लोग <laughs> ये हम लोग कहाँ कहाँ हैं जा रहे हैं